من إكرام الخبز ألا يقطع بالسكين يقصه بإيده يشيل منه قطعة قطعة وهذه مع الأسف شغلة اليوم ماشية خصوصا بعض أنواع الخبز اللي يقطعوها بالسكين حتى تصير مثلثات ومربعات ويعني شنو إذا صار مثلث أو مربع لا يصير خلي يصير معكر اكو فرق يعني واحد يقصها بإيده الخبزة ويأكل